dia escureceu, quem estava no ar é amigo meu. Andando nos vales desta vida, levando a bandeira de Oxalá, Exu é um amigo leal, guiado pelo luar, a sua palavra cobre os filhos de Jesus. Um tremor sobre a terra escureceu e Exu apareceu. Quando o dia escureceu, quem estava no luar era amigo meu, Laroexu, andando nos vales desta vida, levando a bandeira de Oxalá. Exu é um amigo leal, guiado pelo luar, sua capa cobre os filhos de Jesus. Um tremor sobre a terra e Exu apareceu. Quando o dia escureceu, quem estava no luar era levando a bandeira de Oxalá. Exu é um amigo leal, guiado pela sua capa e o luar, pobres filhos de Jesus. Um tremor sobre a terra escureceu, e Exu apareceu. Era é o Exu, quando o dia escureceu, quem estava no luar era é levando a bandeira de Oxalá. É Exu, um amigo leal, guiado pelo luar, sua capa cobre os filhos de Jesus. Guiado pelo luar, sua capa cobre os filhos de Jesus. Para o Exu, um tremor sobre a terra, Exu apareceu quando o dia escureceu. Quem estava no luar é amigo meu.